Começa. Tudo começa. Tudo acaba. Tudo. Tudo começa. Acaba na cabeça. Tudo. Acaba na cabeça. Tudo começa a na cabeça. Cabeça, cabeça, cabeça. Começa e acaba na cabeça. Na cabeça tudo começa, tudo começa aí na cabeça. Na cabeça começa. Tudo começa na cabeça. Na cabeça, cabeça começa. Tudo começa aí acaba na cabeça. Cabeça começa. E acaba na cabeça, na cabeça, cabeça, cabeça começa. Na cabeça, na cabeça, tudo começa. Ih! Acaba na cabeça, na cabeça tudo começa. Na cabeça, na cabeça. slap